ආයුබෝවන් කාලීන ප්‍රෝට්ති වාර්තාකරණයේ අංක එක සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රෝට්ති විකාශය සමගින් මම හසිරි රමාෂා ප්‍රථමයෙන් නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත අප්‍රේල් විසියක මහා ජනපවරක් පාටපක්ෂ බේදකින් තොරව සියලු දෙනා එක්වෙමු කාදිනල් හිමිගෙන් ඉල්ලීමක්. එහෙන් මෙහාට මෙහෙන් එහාට පැනපු පැනිල්ලට පැනලා ගත්ත ඇමතිකම්වලට හැදුවනම් මේ රට අද සුරපුරයක්. හතර අතින් ණය අරගෙන ජාතික සම්පත් විකුණමින් අනේ අපට අවුරුදු කන්න දුන්නාට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේ වායි අද ටෙලිවැකෙන්. පාස්කු ප්‍රහාරයට සාධාරණයක් ඉල්ලා අප්‍රේල් 21 වන සිකුරාදා ශක්තිමත් ජනපවුරක් ඉදිකිරීමට සූදානම් බව කොළඹ අගරදුගුරු කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා. මීගමුව කොළඹ මාර්ගයේ දෙපසට එකතු වී නිහඬව විරෝධතාවය පළ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. කාදිනල් හිමිපාණන් මේ බව පැවසුවේ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි. ප්‍රහාරයේ සත්‍යය යට ගැසීමට එදා මෙදා තුර රට පාලනය කළ ජනාධිපතිවරුන් සහ දේශපාලනඥයන් මෙන්ම වත්මන් ජනාධිපතිවරයා සහ රජයා ඇතැම් දූෂිත රාජ්‍ය නිලධාරීනුත් දරන මෙම උත්සාහය පසුපස ඇති දූෂිත පරමාර්ථය වන්නේ එම අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම බව අපිට පැහැදිලි. මෑත ඉතිහාසයේ පුරා සිදු දේශපාලන ඝාතන, පැහැර ගැනීම, අතුරුදහන් කිරීම මෙන්ම ජාතිවාදය හා ආගම්වාදය ඇවිස්සීම වැනි මහා අපරාධ රාශියක සත්‍යය යටගසා නීතිය හා යුක්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම දේශපාලන බලයට යටකරමින් මේ දක්වාම සිදු කර ඇත්තේ Taman බලයට ගෙනීමට සහ තම බලය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දූෂිත දේශපාලකයින් හට උදව් වූ මෙම මහා අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමයි. දැනටමත් නිදැල්ලේ සිටින මෙන්ම විවිධ වරප්‍රසාදයන්ද දේශපාලන රැකවරණයද භුක්ති විඳින මේ අපරාධකරුවන් අනාගතයේදීද බලය දිනා ගැනීම සඳහා මිනිස් ඝාතන සිදු කිරීමේ මේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීමට ඉඩ තිබෙන බව පැහැදිලි. අප්‍රේල් 21 වෙනි සිකුරාදා ශක්තිමත් ජනපෞරක් ඉදිකිරීමට ಜಾති ආගම් ભેදයෙන් තොරව එකට එක්වන ලෙස අපි අපේ රටේ සියලුම පුරවැසියන්ගෙන් නිතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. ජනපෞර අපි හදන්නේ අප්‍රේල් 21 වෙනිදා උදේ 8 ඉඳලා 9 දක්වා කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ පටන් අරන් කටුව පිටියේ සන්ත සෙබස්තියෙන් දේවස්ථානය දක්වා මග දෙපස මීගමු කොළඹ මහාමාර්ගයේ. වාහනවලට හෝ පුද්ගලයන්ට බාධාවක් නොවන ආකාරයෙන් අපි දෙපස හිටගෙන ඉන්නවා පමණයි. ඒ හිටගෙන ඉන්න අතර 8:45ට අපි විනාඩි දෙකක නිශ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කරනවා. දැන් දඩබුදල් නියමෝ සමහර අය කියනවා මේ පිටකොටුවේ ගෝගහනගෙන ගිහිල්ලා මුදල් එකතු කරනවා කියලා. එතකොට ඒ ජනතාවට මේ දඩබුදල ගෙවන්න වෙනවා. හිටකොටුවේ බෝගාගාවට ගිහිලා එකතු කරත් ඒකට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Tamange වගකීම ඉෂ්ට නොකර ඒ කරපු විනාශය ඒකට ඒගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕනේ. අපිට යුක්තිය ඉටු වෙනතුරු සත්‍ය හෙළි වෙනතුරු අමතක වෙන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය අපි දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතියටත් දෙන්න ඕනේ ඒ වගේම අපරාධකරුවන්ටත් දෙන්න ඕනේ. කවදා හරි දවසක ඔවුන් නීතියට කොටු වෙනතුරු අපි මේක අමතක කරන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය මේ අවස්ථාවේ මාතෘකා රාශියක් කරලියේ නේද. ඒ සියලු මාතෘකා මැදයි අද මේ දෙසිය පනස් අටවැනි ටෙලිවැකිය ලියන්නේ. අද ඉතින් හාහාපුරා කියලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ රාජකාරි ආරම්භ කළ දිනයනේ නේද. වජර අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයට අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිට පින් සිද්ධ වෙන්න ජයටම අවුරුදු කන්න ලැබුණලු නේද. ඒ නිසා මන්ත්‍රී වජරටයි ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහට ඉතිං සුබ අලුත් අවුරුද්ද සුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක යුතුකමක් නෙනේද. දැන් ඒකම මේ වැඩි වැඩියෙන් ඔය ලෝකෙන් නයගන්ට ලැබේවා කියලත් ප්‍රාර්ථනා කරන්ට ඕනේ නේද. ඊට අමතරව අපේ රටේ ජාතික දේපලත් ඉතිං හොඳ හොඳ ගණන්වලට නේද විකුණ ගන්ටත් අවස්ථාව උදාවේවා කියලා එක සිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්ට ඕනේ ඕ හදවතින්ම පතන්ට එපායයි නේද. එහෙම ජාතික සම්පත් විකුණනකොට ඔය අතරමැදියන් සෙට් එකක් ඉන්නවා ඒ උන්දල ඉතිහාසය පුරා දාම හිටිය. ඔය ජාතික සම්පත් හැට හැත්තෑවක් මීට ඉස්සෙල්ලත් විකුණලා තියෙනවා. හොඳේ උන්දලට තමයි ඉතිං ඔය සාමාන්‍යෙන් වැඩිම වාසිය ලැබෙන්නේ. අර වල්ලූරෝ කැකුණ තල්න්නකොට හබන් කුකුලන්ට රජමගුල් කියල කතාවක් තියෙනවන නේද. ආං ඉතින් මේ ජාතික සම්පත් විකුණනකොට අතරමැදී පිසාචයින්ට ලැබෙන දොලපිදේනි වලින් පවුල් පිටින් හත්මුතු පරම්පරාවල්ම ගොඩයන්ට අවස්ථාවදාවේවා කියලත් ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඕවන් අපි ප්‍රාර්ථනා කලා. හොඳේ අලුත් අවුරුද්දේ අහන්ට ලැබුණුවේ තවත් සුබ පණිවිඩයක් තියෙනවා ආං ඒකත් මතක් කරලා මෙ පය යන්ට නේද. බංගලදේශයත් අනේ අපිට අනුකම්පා කරලා තියෙනවා. ඔව් අපි ඉතින් ඔය හතර අතිම්ම ණයට අරගෙන ජයට අවුරුදු කන රටක්නේ නේද? අවුරුදු කෑවේ නම් මේ ගෙවුණු දවස් දෙක තුනේ හොඳේ. අවුරුදු නෙවෙයි ණයට අරන් හොරා කාපු රටක් හොඳේ. බංගලාදේශේනුත් ණය අරන් තිබුණනේ. ආ බංගලාදේශෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක් ණයක් අරගෙන. එහි පළමු වාරිකයේ ගෙවන්න දැන් කීප වතාවක් කල් ඉල්ලලා ඉල්ලලා ඔන්න දැන් තව වතාවක් මාස 6ක් කල් දීලා. හොඳේ. හැබැයි නිකන් නෙවෙයි. හරිද? ඒ මාස 6ටත් තව පොලිය එකතු වෙනවා. වෙනවා. දැන් ඉතින් මේ දවස්වල මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අමතරව ඔය එක එක දේවල් විකුණා දමන ක්‍රියාවලියත් ආරම්භ කරලානේ තියෙන්නේ නේද? ණයට කනවා මදිවට රටේ සම්පත් පවා විකුණලා ජයටම අවුරුදු කන්න දෙන නායකින් ඉතින් අනේ සදා වාසනාවන් නේද? මේ අතරවාරේ තමයි ඉතින් ඔය මේ රිලා කතාවකුත් කරලියට එන්නේ නේද? රිලා ගහණය ලක්ෂ 30 පැනලා නිසා ලක්ෂයක් චීනයට යවන කතාව. කතා නැතිවට ප්‍රශ්න නැතිවට ප්‍රශ්න නේද. අර කාලයක් පොඩිවුන්ගේ පාසැල් බෑගකි කුඩු හෙව්ව මතකද. ආං ඒව තමයි කතා හොඳේ දැන් ප්‍රධානතම මාතෘකාව රිලව් පටවනවද ඒ මක්කටේ පටවන්නේ රිලව් ලක්ෂයක් ගෙනියන්න ගුවන් ගමන් වාර කීයක් යන්ටවෙයිද මසට පටවනවද පරීක්ෂණවලට පටවනවද එහමත් නැත්තන් සත්වෘද්‍යානවලට යවනවද නේද දැ මේ රටේ මේ වෙලාවේ දැවෙනම ප්‍රශ්නය රිලව් හොඳේ සමහරුන් මේ අර නයා මල අහිගුන්ටිකයා වගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනපති වටේ එකතු වෙනවා. ඒකත් මාතෘකාවක්. දැව අද පොහොට්ටුවේ සමහරු කියන්නේ ජනපති රනිල් නොසිටින්න IMF ණය ලැබීම නං ඉතිං ආයේ මේ කපේට සිද්ධ වෙන්නේ නෑ කියලයි. ඒ කියන්නේ රාජපක්ෂලා දැන් අට ෆෙල් කියලා නනේද. රාජපක්ෂලාගේ දේශපාලන ගමන අහවරයි කියලා නනේද. ඒ අයම මේ දැන් නොකිය කියනවා හොඳේ එදා රාජපක්ෂලව මහා ඉහලින් වර්ණනා කළ අයම තමයි අද ගෝටාබේව ගෙනත් අනේ අපිට වැරදුනා ගෝටාබේ ගැන එදා අපි ගත්ත තීන්දුව වැරදි එයා එහෙම දක්ෂ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා කවුද කියන්නේ එදා ගෝටාබේව ගෙනාපු රාජපක්ෂ කඳවුරේ අයමයි හොඳේ මේ රාජපක්ෂ කඳවුරේම අය තමයි දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ වටහත් හොට්ටු පෙරමින් කෑගසමින් අඩමින් එකතුවෙමින් ඉන්නේ මේ ඇත්තටම ජනපති රනිල් දක්ෂ නිසාම නම් නෙවෙයි හොඳේ අද හෙට අලුත් ඇමතිකමක් ගන්ට හිතාන ගාන තමයි මෙහෙම නාහෙන් අඩ අඩා වැටෙන්නේ. හොඳේ දැන් ඉතින් ඉළඟට ඇති ජාතිකම ප්‍රශ්නය මොකක්ද අයිම් ණය ප්‍රතිවහ ගත කරණයෙන් පස්සේ ඇමතිකම් ලැබීම. ඇමතිකම් බෙදා ගැනීම. හොඳේ රාජිත සේනාරත්නට අනුව එයා කෙහෙලියට වඩා දක්ෂයි. එයාට දුන්නොත් සෞඛ්‍ය ගොඩ ආය බෙහෙත් පට්පට් ගාල ගලන්ට පටන් ගනිවි නේද. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මේ දේශපාලන ඉතිහාසේ බලපුවම අපිට නම් මේවා නිකම්ම මේ කතා හොඳේ මෙහෙන් එහාට පනින එහෙන් මෙහාට පනින එක ආයේ අරුමයක් නම් නෙවෙයි. අපි දන්නේ මේ හැත් හැත්තෑපස් වසර පුරාම එකම කාඩ් කුට්ටම අනමින් එකම ජෝ කරලා එකට බූරු හේරා පොරව සෙල්ලම් කරමින් සිටින බව විතරමයි. SWRD බණ්ඩාර්නායක එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් එලියට ඇවිල්ල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිහිටුවගත් දවසේ ඉඳලම මේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකට තුනට නෑගම් යන අය මහගෙදරට යන අය අය අම්මතාත් තළඟට යන අය අපිට නම් ඉතිං අරුමයක් නෙමෙයි. හොඳේ තමන්ගේ අම්මට ප්‍රසිද්ධේම ගනිකාවක් කියලා ගනිකාවක් ගානට තමන්ගේ අම්මව දෙනෝදහක් මැද්දෙ දාලා අසභ්‍ය වචනයෙන් බැනවදමින් පක්ෂයේ මාරු කරපු ඒ පුතාලා ඒ දුවල ආයෙම අනේ මගේ අම්මේ කියමින් අම්මා ගාවට යනවා අම්මගේ දෙපා ළඟ වැටෙනවා අම්මා හොඳ හින්දාද නෑ අම්මා හොඳ වෙලා නෙමෙයි ඇමතිකම් වලට ඇති ආශාව නිසායි තනතුරු වලට ඇති ආශාව නිසායි හොරා කාපුවා ඇදිලා එයි කියලා ආන් ඒ වයින් ගැලවෙන්න උමනා නිසායි හරිද එහෙම නැතුව මේ අම්ම හොඳ වෙච්ච නිසානන් නෙවෙයි හොඳේ ඒ වගේම තමයි තාත්තා රජ වුණහම අනේ අපේ අප්පොච්චි නේද අනේ මගේ අප්පොච්චියේ මගේ අප්පොච්චි මලා කියලා හද්දොහේ දානය දුන්න උන්දලා හරිද ඇමතිකම්වලට ආයේ අප්පොච්චිව හොඳ මිනිහෙක් කරගෙන උන්දව බදාගන්නවා මේ අවුරුදු සමයෙන් පසු එළඹෙන්නේ ආන් ඒ අම්මා තාත්තා ගාවට යන මහ ගෙදරට නෑගම් යන ඒ යුගයේ. හොඳේ එහෙමනම් ඉතින් පුතා යමුද බලන්න නෑගම් කියපුවහම ඔන්න බලන්නකො තව ටික දවසකින් සමහරු රිලවුන් චීනයට යාම කෙසේ වෙතත් බල්ටි දෙක තුනක් එහෙම ගහලා බඩ කරනම් හිටු පිනුම් එහෙමත් ගාලා කදමල්ලත් කරතියන් ආය මහගෙදරට නෑගම් යන්ට පුළුවන් හොඳේ. එහෙම නෑගම් ගිය හෝ යන්ට හදන පළමු හෝ අව අවසාන අවස්ථාව නම් මේක නෙමෙයි. මේ ගොල්ලෝ බල්ටි ගැහුවට මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳුනේ නෑ විසඳෙන්න්නෙත් නෑ. මේ උන්දල එහෙන් මෙහාට මෙහින් එයාට පැනපු පැනිල්ලට. එහෙම ප්‍රශ්න විසඳනා නම් ඒනං ඉතිං මේ රට දැන් සුරපුරයක් වෙලා තියෙන්ට ඕනෙ හොඳේ මේ පනින්නේ තමන්ගේ යහපතට පමණමයි. හරිද ඇමතිකමට ඇති ආශාවට පමණමයි. තනතුරුවලට ඇති කැමැත්තට පමණමයි. පුළුවන් නම් කියන්න මේ උන්දලා මේ ප පක්ෂ මාරු කරපු ඉතිහාසය විමසලා එහෙම පැනලා රට හදපු රට ගොඩගත්තු එක උන්ද කෙනෙක්ගේ නමක්. හොඳේ එහෙව් කෙනෙක් එහෙම හිටියොතුන් අනේ මතක් කරලා ටෙලිවැකේට කියන්ට කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. පුවත්නිමයි ඔබට සුබ දවසක්.